ですこれから共鳴の練習を弾きます共鳴というのは弾いてない弦も一緒になることですぴったりな音で弾くと開放弾いてない開放弦も鳴って少しキラキラした音になります共鳴を聞きながら9個やりますでは弾きましょう ではありがとうございました